السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صادق من Geeks Middle East هاي بتكون الحلقة الثانية من Girls Versus Games اليوم راح نخليهم يلعبون لعبة P.T. مثل ما طلبتوا في ال comments فيلا خلينا نبدي hi رزان hi hi سمر hi ladies هاي انزل بس امشي يعني أعوذ بالله It's okay I don't have to move Is that the TV? Again? Just do it. A lot of things won't make sense. I can tell I'm back in the same place Am I back in the same place? زين وبعدين زين تنسينا القوم صرصور ما اقدر اي كانوت دو اي كانت والله انا ما احب اوه صرصور ابتل 1 ما قاعد يصير شيء يعني احس ما في شيء بيخرعني كثر هالصراصير يعني بصراحه لعبة خايسة شكلها كلها صراصير وفاخر أكيد استهبل Someone's gonna pop up from here, I know it. <laughs> okay. Holy crap, what the hell is that? Which guy is Leanne? <laughs> Mummy! <laughs> no, Mummy. Look this way, Shriek. the door is open! اللي يخاف من الصرصور لا يلعب I'm not sure I wanna go there is that a baby? التنين خلاص خلوني اطلع بكسر البوم الحين وات ذا هيل وات ذا هيل از ذس يعني؟ <gasps> انفتح له؟ يلا خلوني اطلع مالت عليكم والله مالت عليكم غربلتوني <laughs> حمام طلعوني لا ابي اطلع god, guys. Oh! What is this? I don't want to go. Go. You have to get out. Oh. Holy mother of God! Mommy! freaking out now. I can't control my hands. His six-year-old daughter had the good sense to hide him. What? Mommy! What the hell is this? ترى كنا قاعد يقصصوني؟ ايش قاعد يصير؟ I can't do anything. Oh yeah, I have to turn around. Holy crap, what the hell is that? this way happened. I died? Is she eating me? She's eating me! <laughs> ايش رايك في اللعبه؟ مأساة <laughs> زين واجد تخوف واجد ترفع الضغط ترى انا الحين باقي ترى واجد اشياء ما شفتينها في اللعبه كل هاي كل هاي إيه. ما شفت هالشيء ما شفتين شيء الحين لا واجد ترفع الضغط صراحه لا لا تشوف الباقي خليك تشوف الباقي خلاص خلاص ذيس از انف انف تبين تلعبينها اجين؟ ما ادري الصراحه ما يصيرش فضول؟ بلا يصيدني فضول يصيدني فضول اشوف اكثر بس تخوف ويبقى لها اعصاب اوكي لعبه بايخه جدا قالوا لي هاي the first part ما بلعبها مره ثانيه انا صراحه وايد فيها صراصير اكثر شيء خرعني كان الصراصير يا جماعه انا عندي فوبيا من الصراصير ما احبهم واخاف منهم و يبولنا دار زين وخلوني ايزوم بعد ان فكان شيء مو حلو وما خف So have fun. Yeah. You guessed the game. Yes, I did. Yeah, which which is Silent Hill. Yep. Yeah, this is the new Silent Hills. اوكي فكانت هاي حلقتنا حق P.T. في Girls Versus Games وان شاء الله استانستوا معانا شفتوا ال reaction وعجبكم ال reaction شوفوا حلقاتنا الثانيه او الحلقه اللي عندنا قبل آه، حق Girls vs Games ولا تنسون ال like ال share subscribe قولنا ايش الالعاب اللي تبون تشوفونها تبون تشوفون البنات يلعبونها الحلقات الجايه ونشوفكم الحلقه القادمه ان شاء الله مع السلامه <laughs> Holy crap, what the hell is that? Holy <laughs> crap, what the hell is that? <laughs>